terminou a competição, é, é o segundo dia, a piscina de 25 metros do terminal já está vazia, já não tem mais ninguém lá. E aqui na piscina de 50 metros tem uma equipe soltando, só tem uma equipe soltando. A equipe toda fazendo a soltura junta. É a equipe do Nova Cielo, o nadador Eric Sona, está ali, e o grupo dele todo na água fazendo a soltura. Sabe o que é isso? Nós faltam dois dias de competição. Tipo, oficial cheio de medalha, cheio de tempo bom aí, dois recordes brasileiros quebrados de categoria, mas tem dois dias de competição pela frente. E a garotada na água ainda fazendo a soltura. Então mais dois dias, né galera? Sucesso, espetáculo. Parabéns.